upahe cekok cewek cewek bodo aduh karena sinyal ya sabar ya besar lagi dibangun lagi Ini. Jangan lupa, aku main lupa loh. Ayo,